Hola, B! Hola, B! Ah. Ahora que me pongo. No te escucho, no te escucho, no te escucho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Vos? Yo... ¿Horizontal? sí, o, vertical. Capaz, capaz un poco más horizontal. ¿Horizontal o, vertical? O horizontal o Capaz que un poco más. Sí, puede ser. Vertical, vertical. <laughs> Bien, bien? Escuchando, escuchando, música y pensando en retomar ya las clases de batería. Sí. Una batería de libros te hace falta a vos. Puede ser, puede ser. Pero vos, vos, qué, tenés ahí. ¿Qué tengo? Tenés algo ahí. Eh, por las dudas capaz sacate... Sí. Qué tarado, no te voy a mostrar nada. Dale, no está mamá, no está mamá. Si vienen las fiestas, ¿por qué no le pedís a Papá Noel vos que crees en esas cosas? ¿Qué ah. te parece? Qué injusticia vos. <laughs> Che, injusticia. Recién se fue Cami de casa. Estuvo toda la tarde y me contó que le robaron los ahorros de la mesita de luz y que se dio cuenta ayer después de que nos fuimos. Nah. Sí. te lo juro. Te juro, me vino con, con todo un planteo que estaba convencida que habíamos ido nosotros. Yo me recontra calenté. Casi la he hecho de casa, te juro. Y me dice. Me dice. Mira, si no tenés nada que ocultar, vamos a hacer la invocación de la justicia. <laughs> Sí, boludo, no te rías. Me hizo agarrar cosas que habían cerca de la mesa de luz. Las pusimos ahí, hicimos como una invocación. Trajo una carta con una imagen que representaba la justicia y ahí recitamos unas cosas. A mí me pareció todo muy raro, todo muy loco, pero con tal de que se tranquilizara y que me creyera sobre todo, le seguí el juego. Gila, Cami. Sí, no sé, ahora se fue. Te juro, te juro que me entré a perseguir, no sé, escucho ruidos, me puse nerviosa. Pero... Te juro. ¿Vos, vos, agarraste la plata? No. No, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo voy a agarrar la plata? ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás jodiendo? ¿Vos agarraste la plata? Yo, claro. No, no me ves acá. Palacio, esperando que venga mi doncella a rescatarme y me muestre un poco más de ese cuerpito. Cuerpito latino. Cuerpito latino, igual zafaste. <laughs> zafaste porque acaba de llegar mamá. <gasps> Justo. Qué lástima. La suegra. La suegra. <laughs> Mamá Tan Gil. Mamá. ¿Ve? Mamá. Dale. Mamá. ¿Escuchaste? Madre. No. ¿No nadie? Nadie, nadie. ¿Qué andabas haciendo? No, se fue Cami, me pegó un baño y te llamé. Ah, bien. Che. Hablando a mamá, eh, nada, como que la está teniendo bastante difícil con el tema del trabajo de nuevo. No sé, no hay oportunidad, no hay... No tengo ni idea qué pasa. Bueno, capaz que tenés que salir vos a buscar trabajo, ¿no? Sí, por eso lo pensé, pero creo que prioridad puede ser el liceo, porque la verdad estoy viejo para estar ahí todavía, así que... ¿Quién está en tu casa? Nadie. ¿Cómo nadie? Vi una sombra atrás tuya. ¿Atrás ahí? Sí. No, no creo que haya alguien. Estoy segura que vi una sombra atrás tuya. Estoy hablando de algo completamente serio y, y de mi madre y me venís con una sombra. No, ve, no, no tiene nada que ver. Perdón, pero te juro que vi algo que se movía atrás tuyo. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no puede ser tan tarado. ¿Cómo me vas a asustar así? ¿Cómo me vas a asustar así? ¿Cómo no te voy a asustar así? Yo no puedo creer. Yo no... <laughs> ¿Cómo no te voy a asustar ¿Quién está en tu casa? No hay nadie. Yo te dije no hay nadie. Si fui a ver no estaba mi madre. Te juro que se movió una sombra atrás tuyo. No creo. No creo. Seguramente fue, no sé, algo... la mugre la cámara, la comprensión. ¿Se fue en tu casa? Sí, sí, sí madre? Ay, no, no, no. Polos, alguien alcanzó. Ay, no, no, no, no ve. No ve, no, no. No, no, hay alguien en serio. Hay alguien en serio, alguien en serio. Ay, no, no ve, no, no. Está todo oscuro, por favor. Ay, no, no. No, no, no. Ve. Ay, no. Déjame ir a buscar. Déjame ver si están las llaves en la puerta. Y por favor, no me cortes, por favor, no me cortes. No me cortes. la Martín. Martín. Martín, por favor. No, no, no, no, por favor. no sé, no, sé, no sé, no sé, no sé qué vi. No sé qué era, boludo. Martín, tenés que salir de ahí, por favor. Volví a la luz. a la luz, tenés que salir. Volver. Tenés que salir, tenés que salir, por favor. No, no, no, no. No sé si me animo, no sé si bueno, animo. Bueno, salí por la ventana, Martín, salí por la ventana. Me, me mato, me mato, son ocho pisos. Para, ah, para, para, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ahora volvió la luz. Capaz que nos estamos haciendo cabeza. Capaz que sí, capaz que sí. Capaz que sí, capaz que sí. Ve. Ve, no te escucho. Martín. Martín. Te escucho, te escucho, te escucho. Anto. Anto, Anto, la Anto. Anto. Martín se me trancó. Martín.

anjing apa <clears throat> sama parte tendrás que pagar. Es hora de tu juicio final. ¡No! Por favor, no culpa, no Amor. Amor, yo no sabía, perdón. No, no sabía, perdón. no. no, No. Perdón, perdón. No, no, no, no, no, no, no, no, no. همه <laughs> به تو چون